On mais c'est Dieu qui donne le Parce que Soto a trouvé, il y a a a de que Sè mi fò wò wò be, yase mi sa mire mire vè mi nas sè rè yase wò. E yamina mè bi apari, yamina mè bi apari.